Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Karaca ile Karaca Türk kahve makinesinde Türk kahvesi yapacağız. Bu videoyu sizler gibi annem de sürpriz olarak izleyecek. Anneme sürpriz yapacağız. İsterseniz kah Türk kahvesini yapmaya başlayalım. İşte kahve koyma haznemiz. İçerisine ilk başta suyunu koyacağız. Suyunu koyacağımız bardak kadar. suyumuzu koyduk. Şimdi içerisine koyuyoruz. Şimdi Türk kahvemizi alıp açıyoruz. Biz 7 gramlık olanından koyacağız. Burada 7 gram. Şimdi bundan bir tane koyuyoruz. Benim annem Türk kahvesini bir kaşık şekerli içiyor. Bunun için birazcık şeker koyacağım. Bir kaşık olacak şekilde. İşte her şeyimizi koyduk. Koyduğumuza göre şimdi kahve makinemize verebiliriz. Kahvemizi közde Türk kahvesi ayarına basacağız. Çünkü Türk kahvesi 2 dakikaya Türk kahvemiz hazır olacak. Evet kahvemiz olmaya başladı. anda sesleri de gelmeye başladı. çok güzel şey çıkıyor. Eminim ki çok güzel olacak Türk kahvemiz. Dumanları da çıkıyor. Çıkartıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Bol köpüklü oldu. Şimdi bunu fincanımıza koyalım. İşte servis vermeye hazır.